За өнөөдөр юу болж байгаа вэ гэхээр өнөөдөр манай Дагнагийн шинэ жил болно. Ингээд өнөөдөр анх удаага манай Дагна маань цэцэрлэгийнхаа шинэ жилд орж үзэх гэж байгаа. Одоо миний охины одоо хамт олонний шинэ жил, хамгийн анхны шинэ жил. бид нар 7 цаг тусаад ус усандаа ороод өглөөний цай уух чинь. Би бол өндөг шаж идэх зэрлэгтэй. Дагнаа болохоор өндөг чанаж идэн. Идэн нь хараа өндрөө дээрээ За өдрийнхөө витамины бэлтэн. Оо. Дагна маань болохоор ийм солонгос ус аниан явуулсан юм хүүхдийн витамин имэн шведээс авсан юм Д витамин хоёр ууж байгаа. За маш их Тэггүй шууд машин зуух юм чинь. Тэгэхгүй бол энэ баас үзбэд болох гэдэг тийм. Тэгнэ шүү. За. Аа, анаа унтаа нуутуу. Айж нааш мөрөй зүгээр авчи. Чи яа яа гэнэ. За нааш. Хэл лифтэд гарах юм. Анийг зурмаа. Аа, эндээ тэртэй. За. Аа, яа. Би би яач юу гэдэг. За малгайг нь өмсөлөх чи өснө болохгүй. Яг яг мал. За хордлоороо нааш. За. Наас хуулаагаа хоёр талаас нь хөтлөө явж тий. Тэгнэ. Одоо чи өвлийн үгэнтэй уулзсан шүү дээ мэдчихэж байгаа юу? Аа өвлийн үгэн гэж юм. Юу яриад ээ? Юу яриад ээ нэрэ? Өө тий өвлийн үгний мэдэн шүү дээ тий. За гандааш амьдлаа. Миний дотор нэг юм миний хаа. Гадуур нэхгүй дотор нэг гинэ багш нь. Ягаад гэвэл ийм гоё саатай. Уу ямар гоё би юу. Дээгүрэн төр төр цамцын нүс өчт юм уу? Уу та. Гэгээлтчих. бүжиглээд Зин миний. Хувцас харин энэ цүгэн дотны хичүүл яа тий. Энэ ямар гоё газар вэ? Өстө хөөх юм багш нь тэр биш тий. Амт ямар хөөх юм. Teknek orası mı? Orası da. We are good here. Bu sistemi. Schau. Тийм бэ. Мэри мэн. Вау, инстаграм. Хүүхдүүдийн мөрөөдлийн өмнөд амжаа. Дандаа хүүхдүүдийн дуртай юм уу шүү дээ. Заач шорт. Тэ түр баатаа. Ямар гоё газар үү? Bro,